गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव कहते हैं कि तेज उजालों में तो इंसान का साया भी उसके कद से लंबा दिखता है किंतु हमें कद्र कद की करनी कद्र कद की नहीं किरदार की करनी चाहिए गुरुदेव प्राय यह देखने में आता है कि हम किरदार परखे बगैर सामने वाले के कद की ही कद्र करते रह जाते हैं कृपया हमें मार्गदर्शन दें हम ऐसा क्या करें कि कद के पीछे छुपे किरदार को पहचान सकें और प्रैक्टिकली कई बार यह मजबूरी भी होती है कि किरदार जानते हुए भी सामने वाले के कद को हम नकार नहीं पाते हैं तो ऐसी सिचुएशन को हम कैसे डील करें देखिए बहुत अच्छी बात आपने पूछी है कि व्यक्ति कद्र हम कद की करें या किरदार आपने एक वाक्य बोला उसे थोड़ा संशोधित कर ले तेज उजाले में छाया छोटी होती बड़ी नहीं होती समझ गए जैसे जैसे सूरज चढ़ता है हमारी छाया घटते जाती है सूरज ढलान को होता हमारी छाया बढ़ती है आपने बोला जब लंबी छाया हो वाक्य को संशोधित करे सांझ ढलने पर छाया लंबी होती है लेकिन वजूद छोटा हो मध्यान्ह में छाया छोटी होती है लेकिन ताप बड़ा होता है यथार्थ हमें किरदार को ही महत्व देना चाहिए कद को नहीं लेकिन कद और किरदार दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं खुद के संदर्भ में हमें यह देखना चाहिए कि मेरा जैसा कद है किरदार भी वैसा ही हो अगर मैं अपने कद को अपने किरदार में देखने की कोशिश करूंगा तो तय मान करके चलना हमारा किरदार भी सुधरेगा और कद भी ऊंचा होगा लेकिन जब कभी हम औरों की तरफ देखें तो उसके कद को नहीं उसके किरदार को देखने की कोशिश करें एक छोटा बच्चा भी हमारे लिए उपयोगी कोई बात कह रहा है तो उसे स्वीकार लें क्योंकि वो हम हमारी दृष्टि किरदार पर है कद पर नहीं छोटे से छोटे व्यक्ति से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं यदि हम केवल कद को देखेंगे तो पद और ओहदे की तरफ ध्यान जाएगा और किरदार को देखेंगे तो हमारा छोटे से व्यक्ति पर भी काम आएगा मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ जो एक बड़े विभाग में डायरेक्टर है वो अपने ड्राइवर को भी ड्राइवर जी कहते हैं और उनने एक नियम बना रखा है कहीं आना जाना कहीं भी कुछ करना हो तो गाड़ी से उतरने के बाद ड्राइवर को धन्यवाद देते भैया तुम्हारे लिए धन्यवाद क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरी ये सकुशल यात्रा हुई ये बात सही है कि एक डायरेक्टर के आगे ड्राइवर बहुत अदना सा व्यक्ति है कद उसका बहुत छोटा है लेकिन किरदार बहुत बड़ा है तो बस एक सूत्र बना करके चलिए कि हम खुद के संदर्भ में जब भी देखें तो अपने कद के अनुरूप किरदार को निभाएं जिससे किरदार अच्छा हो कद भी ऊंचा हो और औरों की तरफ जब भी हमारी दृष्टि हो तो हम उसके किरदार को देखें कद को ना देखें आपने एक और बात कही कि कई बार हमारी ऐसी मजबूती होती है मजबूरी होती है कद बड़ा हो किरदार छोटा हो तो उसके साथ हम क्या करें तो उस समय हमें अपने किरदार को निभाना चाहिए और हमारा किरदार यही है कि सामने वाले के कद को देखते हुए अपना फर्ज निभाओ अगर वो हमने कर लिया हमारा जीवन सफल हो